dapat penghargaan kuma dapat penghargaan kuya hanu hai tha be hai tha nubo dek di kai yu le mo nubo ka yu ha hati ha nubo yang kata kena kau tak pun liat le mo nubo Mulia mah. Ha, ha ti dia jalan ni. Ha ayo. Ha taat kedanya kumak dia dengan taat kedua. Taat kedua, yang nak kamu taat kedua, yang nak kami taat kedua. Kumak dengan tim dah. Ha, tak tim mulia mah, tak mulia Bek dua, bek dua sakrib. Sakrib. Maka oleh karenanya mengungsi Nur Bandung Pesan terakhir Nyewa tiga sabru sudah nyewa kantau Ya Allah Ura nyawa gunung jebu Ura si kita nyawa ban bandung Buta yakin dia kita nyawa nyam tempat dan tebit Nikmat yang abis raya Nanti ke Ia Ialah nikmat lahir Nyamak rumah saya masing ayah pula dewa dewa manyan buta tu ada kita ni orang buta tu kat mana manyan buta tu bawah ni bawahnya manyan buta ni tidak tahu nyan bak kita ni anu satu-satunya hana yang raya selain daripada Kurang si Geboh penghargaan kau raya hai orang silon mak nyawa, ayah nyawa, gubuh penghargaan kepada bertanya jasa nyawa kepada mak ada ahalu ah, kata ketimbang daripada jasa mak kepada bertanya hai Urangnya lelaki apa ada orang nama Bandung lo yang megah ni nak kaya masih. Dapat penghargaan kuma, dapat penghargaan kuya. หัเมือให้ภาพแบบให้ภาพนะบอกเด็กตีไก่ยุ่งหรือมอนะบอกอะไรอยู่นัะยาวหัดเด็ sepedek yung lumong. Seandainya na tayo lang kato na, dapat penghargaan kuma, dapat penghargaan kepada ayah. Dek tak harga lumo, bungo kita yang jitu dia. Yang kato kena, kau tak pun liat lumo mana? Oh. Hah? mulia mah. Ha, ha ti dia jalan ni. Tapi Sotaan ke dalam kumak dia dengan bahan ke demo. Bahan ke demo, yang nak demo, bahan ke demo, yang nak kami, jangan ke kami. Kemak ke hantim dah, hantim pemulia amat, pemulia demo. Yang ke lagi burung dia. Ayah makan burung burung ni. Tak masalah. Kak. Ya tu kan? Tak boleh lupa nak pelara lupa kan tunggu padet dan jauh keuntungan di dalam. Hat, naik pelara lupa. Lupa. Tak boleh lupa nak pelara padet dan jauh keuntungan di dalam. Padet dah. Lima minta lupa. Menempuh baik dengan udah ada di pokokan Itu nak tak belum? Haa, kaju Dengar kau, berapin kah kau duduk Di tahun Dr. lalu tak jauh keuntungan lima juta Dua tahun Dr. lalu tak jauh keuntungan lima juta Kanya? Dua tahun Dr. lalu tak jauh keuntungan dua puluh juta dalam sebuah lima Di kul lima, yang pra-pra lima je kawal lon dalam hai ke buadha mian nang ka ba manfaat ba lon lon bi manfaat lon bi peng dengan dua juta dengan cara pet ton payah pelaralu nya nya ni kedil dalam negara lon punya syarat yang pertama eh nunggu panik ton pet ton mahal lebih peng ်ညာမနာကြလို့ခဏကြီးတော့ကကညာဟိုင်းကကဲလေကမူဒီယန်ညာကျူဝဒီကလေးမလားဤအလုံးနဗီအစ္စလာမ်အတွက်ထောင်း yang berhaya umpun nur nabi selama aku tolong yang keput keempat poin juga yang kelima ubah jamu tu hey bro dia dah ada dah dia ada dah ulanya sakit jabatan bahanu anu ke aku hampir lemah mereka ulanya sakit jabatan bahanu hai anu tak boleh berhormat mereka ulanya sakit jabatan bahanu hai anu tapi iya mereka karena มาจะโปรกน้องถือกระดาษที่พนจะบอกแอจะเรื่องพิมูจะไปกันจะบีมูงูจะทุมาน้องูที่ทนก็ได้ที่เดียวอธิบายอธิบายอันปัจเจกยุ่งที่บอกยานะมันอาจจะคุณนั่นนั่น Watenyo di Mekawela kayo menggang marawa Di mawa bak danyawa Handi kepua meh di tengah kilau dia Handi kepua meh di kilau saka Handi kepua meh sabah kutro Yang padahal Tajak bakal nuri baru mohnya Jimmy kuih dua bo Ji di rumah dua tahu tak tuduh dalam belakang dia eh, dia eh kawan beri yang dulu behave ni bad tengok hal ulu mana ni ha hati ulu behave hati mereka ini bata teh kau jantung ha anda balik kata tu kan kak tentang kata kata iya ulu bin ulu bin kanya gubuh nan kau jantung ha Ha, iya banyak kompeten nhớ gửi tên chưa gửi tên lên mà ta nhớ chưa hàng trung một của ai hàng trung cu mà nhớ của ta nhớ có làm trung một giá mỏ bảy trung một cặp trung một sáu bảy bảy là thế cu rẻ nào của cho cu làm ai nhỉ rẻ nào của cho cu làm ai của ta nhớ lên mà hàng nào khen còn là cái bạn tin ông nông nhà rồi yêu yêu con bà yêu nhà mình yêu hai ở đâu đi hai chỗ khen đi mà nó Nyo pelakai maah roh nyo ringan jangan Aci dikit Jadi kamu agam yang ladung na yang mengingai kau Rut Rut bayi e u Na ladung mengingai perangan Lubah mata Lubah oh, mata Sebagainya Minta rezeki Bajai kau oh, makan kau Bajai anak kuraya Bukan kau Manakala kamu hanale di kedua mata kata Tahu hati kata Pakai tu boleh minyak Boleh Seandainya kita tanya dia tu ya Hati renung Mbak Aduh dia Maka ada sama naik ke bawah Mana naik ke bawah itu Padik-padik bawah ini yang yang yang Kedepit lima naik ke bawah Yang pertama ia keluar Kau menumpai yang keluar nak Tandu alam rahimah di bulan bulan oleh Allah Tubuh yang berubah Ke pula baik mubarak Kita yang bayi dalam kandungan Eh, dah boleh Eh Yang kedua Yang kedua